शॉट नहीं लग रहा ओ यार मुझे भागना पड़ेगा ये क्या है ये तो चीटिंग है मेरी तेरा है तब बांदर Oh, nice. nice, nice.